Sama gak macam saya pergi McD kan, pergi McD. Ya, uh, ya, yeah, McD. Apa soalan yang dia tanya bila kita sampai? Ha, kan? Ya, cik, bungkus ke makan sini? Saya punya, makan sana. <laughs> kau gila kalau kau makan sini kan, macam mana kau nak ambil order? Saya kan. Ui, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy Oke kita akan melanjutkan lagi ceramah atau dakwah atau motivasi dari Ustaz Syamsul Debat cuy ya Di video sebelumnya saya sudah membuat yang part pertama dengan yang part kedua Sudah part, eh, sudah dua part ya eh, Apa namanya ceramahnya belum selesai-selesai juga cuy Saya nggak tahu ini video yang terakhir apa enggak gitu cuy ya Karena teman-teman baru mengirimkan saya video ini lewat Gmail ya seperti biasa kalau teman-teman mengirimkan saya uh, video itu lewat Gmail gitu ya. Beda kalau kita beda kalau teman-teman mengirimkan link saja biasanya di Instagram gitu cuy. Jadi kalau orang ingin melihat part pertama dengan part kedua bisa tengok di sini cuy. Nanti saya taruh di sini cuy ya. Jadi tengok dulu part pertama dengan part kedua barulah join ke sini lagi cuy ya. Mungkin durasinya seperti biasa cuy panjang banget cuy ya. Ini videonya sudah saya siapkan cuy. Durasinya itu 54 cuy. Wow panjang banget ya. Gak apa-apa lah ya. dek. Karena durasinya panjang banget langsung aja jom kita tengok videonya. Oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, satu peng. Saya akan ambil dalam pukul 2 oleh sangah. Okay. Bagi lagi bagi laluan kepada orang nak ambil ya, gambar. Ay, panjang banget ya. ceramah ustaz ini. Ikut turn. Sebab saya faham kan tak ada bukti kan. Hmm. Yang Isau saya tahu dah gagal-gagal mau ambil gambar ni. Orang lelaki kalau ambil gambar memang ikhlas. <laughs> ya. Yeah. Macam mana diri dia macam tu lah dia ambil gambar kalau orang perempuan kan mulalah tersengit, sengit, tersengit, sengit. Miring, miring, menyamping. Gini, ah, ha, sekali lagi, sekali lagi nampak gemuk. Sekali lagi, sekali lagi. Kan nak sengit-sengit kan. <laughs> Alah, hai. Biarlah gemuk, tak apa. Kan, yang penting... Sehat. Yang penting kan, orang lelaki dapat pahala banyak atau bila isterinya berbadan sehat. Sebab, cukup makan. <laughs> Okey, cinta ialah isteri atau suami 100% ketika belum memiliki anak. Lepas dah ada anak, yang tu tak terjawab tadi. Ada yang cakap bagi separuh, ada yang cakap 70 30. Siapa dapat 70? Bukannya separuh-separuh. Lah, nampak tu. Anaklah, nampak tu. Setelah memiliki anak, cinta ilah suami itu 100%, anak-anak pun 100%. Oh, Makna jangan dibagi-bagikan. dibagi ya, ternyata. Bila ada konflik, itu soal keutamaan. Satu pengajaran sih, ya. Kadang dah tua-tua kan. Dah tua-tua suami tu lagi teruk nak manja tahu. Sibuk dia cucu, cucu <laughs> ala cucu nenek, ala cucu nenek. <laughs> Yang ayah betul ah, atuk je sok apa. cucu, cucu. Dah pukul sepuluh dah. Ha? La ilaha illallah. Enggak dipeduliin ya. Sudahnya atuk eh. Huh? Atuk masuk dalam bilik. Okay. Ini marah pula atuk kau tak agak faham lagi tu mesej yang nak disampaikan. Atuk eh duduk dekat dalam bilik tunggu punya <laughs> tunggu tak juga masuk dalam bilik lah ilah cucu cucu <laughs> sudah nyatuk dia. <laughs> Kode kode. dalam bilik dah bunyi. Yang nenek yang mengigau atuk kau tak agak faham lagi la ilaha illallah. Enggak pekah dia. Sudahnya atuk. Allahu Akbar. Baru dia letak cucu tadi. Lah pahal bang. Baru nak masuk dalam bilik. Kau ni apa lah Jangan dibahagi-bahagikan. Okey. Eh? Pengajaran. Tapi utamaan suami dululah. Tunggu kejap eh. Abah panggil tu kejap. Mak pergi kejap. Hmm, macam tu. Tahu. First class service. Ya, yeah, ya. Yeah. Cuba tengok masuk dalam KFC tu. Tinggal dia tolak <laughs> penyapu tu ke tepi. Selamat datang ke restoran kita. Sama datang tempat banyak gitu lah ilaha illallah. Cuba balik ni buat macam ni. Assalamualaikum, selamat datang ke rumah kita. Cuba macam tu. <laughs> Kata tak apa ganjat laki tu kan. Sama datang ke rumah kita. <laughs> Allahu akbar. Hmm. Jangan bagi kan eh. Ketika ekonomi keluarga belum stabil, ingat yakin dan percayalah bahawa pintu rezeki akan terbuka lebar dengan tingkat ketaatan suami atau isteri dan ekonomi keluarga pasti akan meningkat dari masa ke semasa. Dulu sebelum kahwin nak beli TV tak boleh, rasa payah. Ingat tak zaman bujang tu? Nak beli ni, ya Allah, bersukat-sukat, bersukat-sukat. Bila dah kahwin, tiba-tiba ada. Ya, yeah, ya. Yeah. Senang yeah, ya, beli-beli tu, betul, TV, betul, TV betul, betul, daripada betul. kecil dah besar. Mesin basuh daripada mesin basuh biasa dulu. Dan apalah mesin basuh semi-auto kepada sem, kepada apa mesin basuh auto tu tak semi auto dulu ingat tak? Yang basuh belah sini, keringkan hmm. belah sini ingat tak? Lepas tu tekan dia tak mau gerak tu. Kita pakai lutut bam ta ta ta ta ta ta ta ta ta boleh gerak ingat lah ingat tak ingat, ingat lagi tak ingat lagi tak saya ah. masih pakai itu lepas tu cik. ada mesin basuh auto kan ha, tak lama lagi tu yang saya cakap tu siap lipat yang risau akan datang berdoa lah banyak kan orang lelaki pun suka mesin tu supaya isteri tak bising lagi banyak baju nak lipat dan ni lah ni ni ni ni basuh hari-hari nak menipat tu tak ada masa kan tu kadang tu ha, tu kadang lelaki garam tu dia kumpulkan dia ambil semua kan bawa ke dobi <laughs> payah sangat kan hmm, lagi-lagi monyet satu kadang perangai ya. dah tahu banyak benda bersepah tu orang lelaki cubalah kadang ada perangai orang lelaki tu buka baju situ tinggal buka seluar situ tinggal seluar dalam kat tingkap la ilaha illallah Tu terbayang tu kan. Macam bendera Hawaii nampak tu. <laughs> bendera Hawaii. Itulah kena cakap lelok. Hmm. Ketika ekonomi telah stabil. <laughs> gue ngakak banget cik kan. Gue juga seperti itu cik. Jujur aja ya. <laughs> Saya juga seperti itu cik. Mau bukti ya. Baju saya. Baju saya saya. Apa? simpan je di sini. <laughs> kalau kalau sesuai dalam <laughs> kayaknya enggak gitu ya. <laughs> Aduh, saya enggak karena saya saya saya kena gitu ya. Ustaz ni. Ah ni penting. Tadi belum stabil. Duit yang sikit kongsi sesama. Tapi bila dah stabil pula Janganlah kita lupakan pasangan kita yang sentiasa setia mendampingi kita walaupun kita menderita. Asyik. Ingat tak zaman kita susah dulu yang sebila bang dululah nak bosakan anak-anak kita. Ha, ha kenapa? Umum pani imajinasi dia memang tinggi tau. Hmm. Imajinasi dia tinggi. Macam nak beli rumah kan, nak beli rumah. Orang lelaki yang mustahak kat dia boleh lopeh tak loan tu, tu je dia membayangkan dia rumah tu macam ni macam, macam ni okey tu je rumah beli lulus alhamdulillah dah ada rumah yeah, orang lelaki tu yeah. je dia fikir simple simple orang lelaki. perempuan dia punya minda imajinasi dia menerobos kepada <laughs> interior design kang dapur macam ni ha ni macam ni ha ni macam ni ni macam ni kat ni ha, macam mana bilik tidur macam ni bilik anak ni cek kalau apa ni macam ni macam ni ha, lelaki dengar ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tu yang kadang eh, nantilah cakap nantilah cakap orang lelaki malih fikir tu yeah. orang perempuan ni kan dia teliti. Hmm. Betul betul kan? betul. Dulu nak beli rumah semi semidi tu, bang bang nanti kan kita beli rumah ni kan, kita beli rumah ni kan kat tepi ni boleh kita minum petang kan. Kita minum petang, best bang petang-petang suasana pun kan, best kan. 18 tahun kahwin tak pernah minum kat tepi tu. Masa beli lu cakap macam mana kan? Dapur dapur tu selesa bang. Yang kau tanya berapa selesa dapur tu kau tanya berapa kali kau masak kat dapur tu. Ya betul betul. Kan? Tu kena tanya Gak balik. Difungsikan tu. Ha. walaupun Tapi jangan lupa pasangan ya. kita. Bila dah senang jangan lupa. Ini biasanya merujuk kepada lelaki lah kan. Biasalah. Saya dah cakap dah belajar jadi lelaki yang setia macam lelaki-lelaki di UTHM. Ya ya ya ya ya. Hmm. Yang dalam ruangan itu. Ya. Nampak ya? tu, nampak tu, nampak tu kan. Ha? Tak, kita positif. Ya yeah, <laughs> positif ya, Terpancar tu keimanan dan ketakwaan Nampak tak? Ha? Hmm. dia bila lelaki itu bertakwa Dia tak banyak cakap Dia diam ya. Walau apa juga diperkatakan oleh wanita Di sekelilingnya Wah, Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? <laughs> Yang, yang ha, tu kan eh? Jaga tau Bila dah stabil Jangan lupa pasangan kita Dulu susah macam mana eh. Apa macam mana Syukur banyak-banyak Betul ya. Ketika anda adalah seorang ya. suami boleh bermanja-manja pada isteri boleh, tak ada masalah. Tetapi janganlah lupa untuk bangkit dengan penuh bertanggungjawab apabila isteri memerlukan bantuan anda, bantulah sedaya upaya. Suami kalau nak semayang asal lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bang. <laughs> Apa? Bang tolong ni angkat bang ni ah, kain ni. Ha. Nak bawa pergi apa nak sidai kain. Bang bawa kat, sampai kat penyidai je boleh? Penyidai? Kalau lepas bahas semayang boleh. Penyedar itu kalau apa ya? sekarang, ya? Kalau tengah panas ni, ah, ilah, ilah, ilah. Pergi, angkatkan. Sebab kalau kalau kita biar, alah nantilah, tunggulah lepas semayang. Kalau isteri kita angkat juga jatuh berdosa suami tu. Okay. Oh, sebab tanggungjawab suami selesaikan masalah ahli dia. Dia ketua tau. Tu sebab ketua ni kena respect dia. Jangan kita lawan-lawan dia. Cakap lelok, bang boleh tak bang tolong angkat? Suami pun tolonglah angkat sampai kat tempat penyidai itu Bang, dah halang-halang sampai situ. <laughs> Wah kau lebih-lebih pula dan dangke untung. Penyidik tu apa? Dah kau subsidi pula tadi tu. Okey <laughs> ya kan. Nah, dah lah tu abang dah angkat okey dah tu. Saya enggak lah. faham di sini ya. Jujur oh, aja ya. Ha, macam tu kan. Ha kek dah. Penyidik. Kan, hormat pada ketua keluarga tau. Suami kalau balik rumah bangun. Kita bangun tak? <laughs> Cuba kalau tiba-tiba kan tiba-tiba pengarah apa pengarah apa, apa naib chancellor masuk dalam dewan ni. Assalamualaikum semua bangun kan. Bangun semua bangun. Kan. Lepas tu dia pun tak tahu. Duh, duh, duh. Macam wakil rakyat lah. Wakil rakyat. <laughs> jadi bagilah peluang suami jadi wakil rakyat. Don rumah tangga. Ya, ya, ya. Masuk rumah kita. Assalamualaikum. Semua bangun. <laughs> Eh, hey, tak apa, tak apa. Duduk, duduk, duduk. Wakil rakyat. <laughs> Duduk, duduk. Along, macam mana peruntukkan, okey. Ah. tanya Ah. Nampak tak? Yalah, tapi tak yalah sampai nak sulung tu buat pengumuman. Mengumumkan. Ketibaan ayah anda pulang dari kerja, hadirin dia jemput berdiri. Itu teruk sangat tu. Bangun. Macam tu lah. Okay. Kan. Penghormatan. Betul. Ketua kaya, keluarga tau. Kayak upacara bekas, gitu. Bekas mufti Negeri Sembilan dulu pesan. Pinggan dengan cawan suami. Mesti bezakan dengan orang lain. Ya, dulu-dulu macam Nampak tu. Nampak kecil tau benda tu. Hmm. Tapi memang kena buat. Saya isteri saya buat. Memang pinggan lain. Cawan lain. Ingat tak zaman kita kecil dulu? Ayah kita punya pinggan lain. Ya kakek saya berani seperti itu. Berani tak kongsi pinggan dengan cawan ayah kau? Atuk saya dulu tak begitu. Berani. Cik. Weh ni cawan ayah ni letak balik. Sebab penghormatan. Nak ajar, nak hormat. Hari ini dah berlaku tau. Ajak kawan-kawan belasah ayah sendiri dah berlaku. <laughs> Hari ini. Ya, yeah, dunia dah Dan grup-grup yang terlampau fanatik ni lah. Grup-grup yang tertentu ni lah kan. Ada grup saya tak nak sebut lah. Kawan cakap pun pula kan. Tapi macam itulah. Dia fanatik. Wah, ingat ada gangster. Ingat kan. ajak kawan-kawan belasah ayah dia. Sebab tak puas hati dengan ayah dia. Apa Hormat dengan ayah pun tak ada. Itu sebabnya pinggan cawan. Jadi anak kita, bu, bu, haus lah bu. Bapak main bola kan. Ha, pergi ambil cawan tu dekat singki. Air ambil dalam petais. Dia pergi kat singki, pegang cawan. Ini cawan ayah ni, letak balik. Singki, ambil cawan singki. air. Baru dia tuangkan air dalam singki tu. Eh, air dalam <laughs> singki. singki. Tuang air dekat dalam cawan. <laughs> Gue faham itu singki. Gue faham. Cawan tu bukan cawan ayah dia. Nampak tak? Ni benda saya tunjukkan. Tunjukkan. Jadi makna kata, makna kata perbuatan kita tu kan nampak perbezaan. Bila makan pun janganlah lagi. Kerana bila makan kan banyak suami komplain. Memang betul kalau ikut Nabi, kalau ikut Nabi eh, okay. Oh, Nabi takkan suruh isterinya buat benda yang Nabi boleh buat sendiri. Hmm. Cuma kebiasaan masyarakat kita, budaya masyarakat kita. Orang perempuan buat semua. Lagi bagus sebab orang perempuan dapat peluang untuk masuk syurga tanpa roblox. Okay. Yang benar orang lelaki ni incompetent sebab buat benda-benda kat rumah less yang kompeten. Kan? <laughs> Cakap apa tu? Oh, dia tak boleh buat. Jadi dia kena minta tolong. Tolong buat air kopi. Tu pun makin makin kurang perkataan. Pasal tak dulu sebelum kahwin je. Kan best bila kita dah kahwin nanti. Hujan turun dari nyanyi air bergelombang. Ditemani pelangi. Awak buat air kopi dulu, tu. Kita dulu. minum sama-sama. Menjeruk dari segar. Anak kita berlari-lari. Kami banyak perkataan. Bila dah kahwin ya perkataan kan best kalau awak dapat buat air kopi. <laughs> Itu kita tinggal. Hujan turun tak ada. Pelangi tak ada. Menyanyi anak boleh lagi, belum lagi. <laughs> Semua tak ada. Sebelum kahwin bukan main lagi cakap. Yelah sekejap saya buat ya. Sepuluh tahun lepas tu. Apa tinggal? Kopi. <laughs> Itu tinggal. Kopi. Paling banyak pun kopi, kopi, kopi, kopi. Paling banyak pun kan. Sepuluh tahun lepas tu. ada pi, ada ko, tak. Dia main batuk je. Eh. Hmm. <laughs> Ah, kejap lah, faham lah tu, faham. Faham. Nampak tak kan? Aduh. Aduh. Sumpah, ini realita banget sih ya. Ini sebagai laki-laki ya. -laki, eh. <laughs> Lagi-lagi kalau memang belum nikah tuh pasti banyak banget imajinasi sudah membayangkan macam ni macam ni lah setelah menikah tuh pasti beda gitu ya pasti berubah pasti berubah dan setelah 10 tahun yang Ustadz cakap selanjutnya kalau udah punya cucu atau udah punya anak berapa ke pasti berubah lagi gitu ya makin kurang semangat gitu ya <laughs> benar banget Ustadz Ca Ustadz cakap benar banget. Jadi makna kata <laughs> memang perlu so mak ni tolonglah kadang bila suami tu janganlah marah abang ni mengangkang di depan TV tengok TV je sinilah tolong susun pinggan ni ha nak makan sesama janganlah macam tu kalau suami nak tolong bonus dia tak nak tolong tak apa kita siapkan ingat tak mak kita dulu channel susun pinggan semua panggil anak-anak semua dah siap dah sendukkan nasi anak-anak semua oh, yeah. long atau apa pergi panggil ayah nasi dah siap Ayah lah sekali datang. Pergi rakyat. <laughs> Okey. Assalamualaikum. Oh okay. Semua dah ada dah. Hello. Ha. Bila ayah duduk, baru mak kita buka pinggan tu. Ambil nasi, letak dalam pinggan panas-panas lagi. Betul tak? Ketua keluarga. Bang, yang basuh tangan, bang. Hmm. Ini kadang-kadang macam ni lah suami dia rasa raja. <laughs> Air pun sampai. <laughs> Air yang datang ya. Cuba kebiasaan sikit. Long, baca doa long. Abah huzur ni bergurau pula dia tak. <laughs> Apa huzur? budak sekarang ni yang bagi baca doa lain macam silibusnya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Oh ingat dah habis dah. Amin. Ya Allah, wadahi berkatilah rezeki kami dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Kan habis dah. Jumpa makan abah, ah, jumpa makan ah, mak, jumpa makan. La ilaha Habis segala manusia kojak ni macam bila nak makan ni? Ha, la ilaha Segala manusia. Dia memang macam tu lah kan budak ni kan. Dia memang percaya cakap cikgu dia daripada cakap mak dia walaupun mak dia cikgu tau. Betul tak? Kadang-kadang saya tanya budak tu. Tadi belajar apa kat sekolah? Tadi belajar semayang. Bagus lah boleh lah semayang kat rumah. Tak cikgu cakap kat sekolah je. Yang sebenarnya cikgu suruh semayang kat sekolah. Cikgu tak cakap suruh semayang kat rumah. Jadi dia ingat semayang kat sekolah je. Ya, ya, ya, ya. Faham. Bapaknya pun pergi jumpa cikgu-cikgu. Cakap dengan anak saya kat rumah kena semain juga. Eh, saya cakap, oh, agaknya dia salah faham. Tak penting saya cakap. Balik tu, bah, bah, bah, apa dia, apa dia? Bah, dekat rumah dah boleh semayang lah. Sabar tak kau? Hmm, <laughs> sabar. Kadang, kadang cara budak faham tu kan. Aduh. Lepas tu bila baca, bila makan. tu sebabnya kebahagiaan tu. Kebahagiaan. 4S. 4S tu. S ni sama-sama. Yang pertama, solat sama-sama ingat Allah lagi. Sibuk macam mana pun, kan? Macam mana kita pergi semayang jemaah kat sebuah masjid, pilih satu malam. Pilih satu hari untuk solat jemaah sesama. Tak confident maghrib, bawa zuhur. Senang tak bunyi. Betul. Cuma garang ni. Zuhur, zuhur, zuhur, zuhur. Yelah, zuhur beranilah. Cuba maghrib tengok. Ada kan? Biarlah. Mulalah dengan zuhur dulu. La ilaha illallah. Kau main lagi tu. Allahu Akbar. Dia bukan apa, dia tak confident. Dia buat maghrib yang ajin mengaji perempuan. Perempuan ni kalau tegur direct lah tu. Eh lah, patihah pun tak betul nak jadi imam lah. Ilah Allah. Dah confident tiga bulan training Zohor. Malam ni maghrib. Ya, ya. ke bang? ya. Ya, ya. Oh, malam tu lima jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Isteri Suamiku. Oh. <laughs> Dah berani lah, Seronok dah berani. dia Suami dia boleh jadi imam Salat maghrib Tapi lah dia 20 tahun kahwin Tak ada layak lain hmm? Bismillahirrahmanirrahim Bukan As- main bismillah Inna a'tayna kal kausar tu layak lah Inna <laughs> a'tayna kulullah Inna a'tayna kulullah Anak tu kan, anak tu dia dengar, inna a'tayna kal kausar anak tu. Dah agak dah. <laughs> dah tahu dah abah nak buat ayat apa kan. Abang, cuba abang ni kita buat transformasi. Abang ni cik-cik ayat tu, nak tayna Allah. Nak tayna Allah. Tukar lah ayat lain dia lah malam kang aku tukar. Malam tu lain macam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia tukar ya diam. Yang bini ni berabah ni lah. Apa lah hayat ni lah. lah Apa lah hayat ni. Lama lah senyap tu. Ya si Dui panjang malam ni. Pendek salah panjang. Dihajar Yasin. Yeah. Korang, bay korang bayangkan itu Yasin panjang macam mana, cuy. Astagfirullahaladzim. Salah. Rupanya Yasin. Allahu Akbar. Apa pendek sangat, bang. Bawa pertama satu ayat. Besok sama ayat lain. Kan? Takkan dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Allahu Akbar jadilah kan eh, iyalah yang penting jadi imam kalau nampak suami kadang kadang ada suami ni yang perangai dia period tak berhenti orang semayang dia tak semayang kan orang perempuan pun ada hari-hari ABC Allah bagi cuti dia taklah semayang-semayang satu hari tu tak terengah ceramah agak ya. Eh, insaf dia. Men, berat, men, bergair mata menangis ambil wuduk. Hmm. Allah. Allahu Akbar. Insaf waktu Allahu Akbar. Isteri bagi galakan. Dah habis suami itu solat, bang. Dia harus mendukung gitu ya. Yang kelihatan sama tau. Tu galakkan. Jangan disindi suami itu. <laughs> Kawan tu baru nak semayang. Allah Akbar. Dia pun pergi belakang. Dah tobat nampak Berhenti kawan tu lah ilah, Langsung berhenti Tak jadi dia semayang Kuang asam betul Kawan tu baru nak insaf La ilah Allah Lepas tu cakap elok-elok Gue Imajinasi gue udah Kemana-mana cuy Kayak film ah, ni cuy Apa film komedi gitu Aduh ustaz ini udah Udah bisa membuat Apa namanya ni. Eh, sebuah buku gitu ya bisa buat buku komedi tentang uh, berkeluarga gitu agama Islam gitu ya uh. aduh cakap lihat lo abang abang abang sini abang kena jadi imam tau abang kena jadi imam abang ketuk keluarga kena jadi imam abang tak tak apa abang tak tahu kita belajar eh macam tu cakap ni kemen garang bau jadi bau pegang grip 44 dah apa grip 44. Kan. Bang, sini. Sini lah. Sini. Apa dia, apa dia, apa dia. Jadi imam. Hamba tak tahu. Tak tahu. Pakai telekung. Duduk belakang. Lalu pakai telekung. Laki pakai telekung. Apa hal pula laki kau pakai telekung? Hei, kan. Pertama, solat sesama. Yang kedua, tidur sama-sama. Yang muda-muda mungkin tak ada masalah. Yang tua tu kadang-kadang. Peter dulu luar tu Menyamak Sian laki tu Dah lah tak ada toto Tidur tak tika mengkuang Selimut tak lah ada Tair kena ihram Boleh haji Selubung putih Yang bini nak terkencing Kota tiga pagi Ya Allah jenazah siapa Macam jenazah Oh pelaki tu dah Yang ketiga Makan sama-sama Tu cakap tadi tu Kan dulu orang dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama kan. Yeah. Ingat pinggan cawan tadi ingat saya cakap bezakan kau lain tapi janganlah beza sangat. Mm. Besen kau bagi. <laughs> apa? Kau ingat dan itik apa? Besen? Besen ngebaldi Sanang tayar isi libang. Abang hirup lambai Mak, satu baldi air kambung tu tu kan. Biasa, apa yang saya enggak kan? enggak faham sih. Makan. Je. Kemudian anak nak lauk kan letakkan lauk dalam pinggan anak ya, dapat ya. pahala bagi anak makan sebenarnya cara tak langsung. Oh, okey. Isteri pula minta. Bang nak sayur tu bang. Suapkan. Hmm. tak payah. Malulah nak tengok malu apa kau kan isteri aku. Buka mulut tu. Yalah yalah yalah. Saya kena gaya kan Bukan faham Anaknya Dia suap kan. Anak tak pernah tengok Yuh yuh yuh yuh yuh yuh Terperanjat budak tu tak pernah tengok kan Itu komunikasi tu <laughs> Aduh Punchline Ustaz sudah uh, cerita macam tu <laughs> saya udah membayangkan anak dia gitu ya. Saya udah membayangkan ekspresi <laughs> anaknya gitu. <laughs> Ada. Gak tahu di otak saya ini komedi komedi aja sih cuy ya. Jadi saya ngakak banget sumpah. Ah, ah. Oke. Okay. Tu teknik komunikasi ah. kemesraan namanya. Nak gitu-gitu pun mustahak tau. Ah, ingat tuh. Itu kemudian cerita. <laughs> Dan yang keempat, jalan sesama. Ya. Malam anak dah tidur. Kunci pintu. Naik motor berdua round taman. <laughs> sambil mengira bintang. Round taman perumahan. Suami bawa motor. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Asik. Featuring. Istri, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Asik. Tengah happy sangat tu kan. Sampai depan tu bocor lah tayang. <laughs> Menolak terlupa dia borek lebih muatan. Ya ilaha illallah. Tak kisahlah lagu apa nak nyanyi tak kisahlah. Punchline-nya tu. Kalau nak nyanyi lagu Nistan pun boleh. Zindagi. Kan naik motor. Zindagi. Eksafar esohana ya hakal kyaho isle jana Asik. kan yang perempuan tu hari ole ole ole u ole ole o <laughs> saya nyanyi lagu lama kan main main ke kan iyo ya. Seronok tau komunikasi macam tu kan Benar banget Isti ya Isti Bahasa India Polon kata roka eh akeh nahi Dulu kata suka, sekarang kata benci. Asik dikecampur Yari, ya. Uman are e akeh nahim ngapa sekarang baru lagi ni are hazabume hasta peh nahim kau merasa benci diriku ini. Asik. Bini patut kena jawab kat dapur tu. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh pun tengah marah. Ta ta ta ta ta tang tang tang. tang. Maknanya belum settle lagi dah belum settle. <laughs> Okey cuy. Ini baterai sudah habis. Saya yakin banget ya. Saya yakin banget ustaz ini hobi banget nonton film India pada masa-masa masih bujang gitu ya, masih muda gitu ya. Saya yakin banget. Saya yakin banget. Okey. Ketika anda adalah seorang isteri tetap lemah lembut, sopan santun, budi bahasa dan beradab. Tapi tetap mampu menyelesaikan kesemua tanggungjawab di dalam rumah tangga. Lemah lembut tau. Lembut kan perempuan ni lembut tapi maksud dia kasar ada. Hmm. Abang pergi mana tadi abang? Abang pergi pekan Oh iya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Oh iya ke? Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa. Aduh. Lembut tapi tajam <laughs> tau. Atas nama siapa Aduh. kereta itu? Okey. Orang perempuan memang hebat tentulah dia boleh siapkan semua masalah kat rumah. Terfikir je dia ni, ni, Jadi ni, panas. ni. Orang, oh, orang lelaki biasa itulah. Lengkap-lengkap itu sebabnya setting kat rumah nak kena betul. Orang lelaki kan elakkan lelaki ke perempuan ke balik rumah elakkan memikir benda mati dalam rumah. Okey. Fikirkan benda hidup. Apa yang benda bergerak dalam rumah tu. <laughs> Balik rumah bayangkan remote TV benda mati, bayangkan TV benda mati. Bayangkan motor benda mati, semua benda bayangkan benda hidup. Tahu benda hidup. Isteri abang bergerak. Oh isteri, isteri. Kan, anak abang. Ha, sebabnya syukur kita walaupun suami tak handsome tapi romantik. 80% <laughs> lelaki yang ada Roy romantik. <laughs> Roy. Boroy lah Boroy. Kan, ha. <laughs> Baru. Dia kelakar tau Bayangkan tu Baru nama dia, orang ya Dia tak dapat Nugrah Himat Cemelang Tapi dapat suami romantik Okey kan Suami balik ya Indah sungguh panorama Bagai pulau nirwarna Anak dia Ulala <laughs> Anaknya Isi indah alam ah, Bahagia mak tu menyanyi <laughs> Yelah Kita tak pernah nyanyi mana kita tahu kan Nah Betul Kat rumah hmm. saya dulu saya ingat arwah abah saya bergurau. Arwah hmm. abah saya memang bergurau saya kerja. Saya kat ITM dulu saya telefon. Hello Assalamualaikum bah. Duit dah kering lah. Habis duit basah macam mana lah. Dah sabar lah. <laughs> sabar tak abah saya kan. Duit kering duit basah. Mak saya kena marah kan. Bang abang tu kan gaun. Abang kan pulut-pulut tak boleh. Ni lemang ni semua mana boleh. Kau ni pun satu. Yang tak boleh pulut. Lemang tak apa. Ada jawapan. Kita orang dengan anak ni memang gelak. Eh, pernah sekali mak cakap, abang gaut ni kacang-kacang semua tak boleh. Ni kacang panjang ni. Mana boleh? Kau ni pun satu. Kau tengok betul. Kacang panjang ni sebelum masak. Eh panjang dah masak. Pendek je kau tengok tu. <laughs> Betul ya, betul. Aduh. Kalau dah dimasak, dipotong. Kita orang memang gelak eh, potong tau. abang ya? memang kelakar. Ha, nasib lah saya ni serius kan. Ha, tu lah. <laughs> Sama aja. Ya, saya memang kuat gurau. Memang kuat gurau lah. Itu sebab saya kalau naik kereta kan saya tak suka ikut highway tu saya tak suka ikut ikut smart tag tashenggo. Saya suka pakai tunai. Kesian budak duduk dalam kotak tu. Apa? Saya memang saya layar dia kan ada nama dia kan. Lalu ya Allah Roslina. Dah lama dah kerja sini. Terpenganyat dah tu. Ini apa sih? Kan ada nama saya baca Kereta? je. Roslina dah lama dah kerja sini. Dah lama dah kenal ke? Tak kenal. Zup jalan. Sampai malam tak tidur budak tu. <laughs> <laughs> Tapi kalau nak buat tu pastikan kereta auto. Jangan kereta manual. Takut mati enjin. Roslina, <laughs> dah lama kerja sini. Dah lama nak kenal ke? Tak kenal. Zup mati enjin. Ah, tak apa. <laughs> Jangan. Saya enggak faham yang ini, Cik, ya. Duduk dalam kotak. Kereta duduk dalam kotak. Terus ada nama gitu ya. Saya enggak paham ini, Cik. Itu kereta apa ya? ya lanjut aja lah kalau yang saya, saya dulu paham, pernah kan bergurau dulu bantu saya jelaskan ya dulu saya pergi ada satu makan nasi lemak kan hmm. makan nasi kebetulan anak makcik tu ada anak dara dia jaga malam tu saya kau, kau jangan gelak jangan gelak jangan gelak wui tak baik wui kau diam lah hmm. kan kebetulan anak dara dia yang ambil kan dia ambil pinggan uh, lepas tu dia ambil dia letak apa daun pisang kan Yoi, dia, dia letak saya tanya ni pahal ni kenapa bang saya tak minta daun pisang ni kenapa kau letak? mak. Kena tanya ke nak letak daun pisang ke tidak? <laughs> Ada tanya mak. kan jahat betul sini dulu tau. Oh, bercanda Tapi ceritanya insang, bercanda. Lah, bercanda ya ceritanya. Buat tu kan. Tak apa, apa letak lah. Letak nasi paru mak aku kawan sudah gelak tu. Waktu nak nak bayar. Dek sini dek kira dek. Muka tak puas hati. Ya. Makan apa tadi? nasi, ada paru, kerang, lepas tu abang letak ni sambal sikit. Ni daun pisang ni abang tak makan kau yang letak tadi tu. <laughs> Kawan dia punya gelak dia kata tak kira pun dia dah. <laughs> Punchline itu keren banget ya. Sama gak macam saya pergi McD kan, pergi McD. Ya uh, ya, yeah, McD. Apa soalan yang dia tanya bila kita sampai? Ha, kan? Ya cik, bungkus ke makan sini? Saya punya makan sana. <laughs> Kau gila kan kau makan sini kan macam mana kau nak ambil order? Saya kan. Ui, tak apa kan? Betul. Betul banget ya. Betul. kalau orang polos mengartikan itu pasti dia dia dia macam ustad gitu ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa mungkin yang nggak biasa aja. Tapi... <laughs> tanjat budak tu kau tak pernah kau jawab macam ni dia kata. Dua minggu lepas tu saya datang soalan dia dah lain. Ui ui brother tu, brother tu, brother tu. Bila saya ya cik nak bungkus ke atau makan di mana-mana tempat tersediakan? Ha, macam tu salah. Baru betul. Baru betul soalan tu. Ha, kan? Ha, aduh. Nantilah. Gurau teruk dulu tu. perut gue sesak banget ya gue sesak banget Oke cuy, dikarenakan perut, perut saya sesak banget, nanti saya lanjut lagi cuy ya. Setelah saya apa namanya istirahat sejenak, nanti saya lanjut lagi cuy. Jadi ini uh, videonya sampai di sini dulu. Saya bagi gitu cuy ya. Saya nggak bisa gabung ini karena durasi juga sudah cukup panjang dan saya udah nggak kayak nggak nggak tahan lagi cuy ya. Ini durasi panjang kalau kita reaksi sampai full ini, aduh saya nyerah gitu ya. Sumpah kalau kelakar seperti ini terus sampai full, saya nggak bisa cuy. Saya harus uh, apa namanya uh, jaga kesehatan juga cuy ya. Saya harus jaga kesehatan juga. Kalau saya tertawa terus menerus seperti ini, kesehatan saya jadi bermasalah gitu ya. Jadi saya akan istirahat sejenak gitu ya. Saya istirahat sejenak, entah saya tengok TV ke atau uh, makan siang dulu ke. Pokoknya saya harus uh,